Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat akun Google My Business dengan menggunakan Android atau handphone Oke kebetulan di di apa di apa di handphone saya sudah terinstall Google My Business maka saya harus gandakan kebetulan saya menggunakan handphone Xiaomi jadi bisa menggunakan atau menggandakan aplikasi oke okay, aplikasi ganda ya saya cari Google My Business oke okay. sudah muncul di layar utama oke okay, kita mulai siapkan handphonenya pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal di Android Google bisnisku setelah diinstal lalu kita buka akan muncul layar seperti ini yaitu mulai langsung kita tekan mulai oke setelah itu kita bisa pilih akun ya nah, kalau ini kita, uh, saya milihnya beralih ke profil pribadi ya oke klik mulai nah, terus kita pilih Gmail yang mana yang mau kita gunakan ya, saya milih salah satu ini oke nah, oke selanjutnya teman-teman silahkan isi nama bisnisnya usahakan nama bisnis itu diutamakan <clears throat> jenis bisnisnya jadi untuk pencarian nanti berpemudah misalnya kemarin kalau Google My bisnis saya es krim station maka es krim station baru brandnya ini saya coba dulu frozen frozen food pekan baru ya oke okay, jadi kalau orang cari mau frozen food langsung ketik frozen food ini untuk mempermudah pencarian Oke langsung bagian bawahnya berikutnya ini ada lima tahap ya kategori bisnis nah, pilih kategori yang paling sesuai dengan bisnis anda misalnya ya mungkin kalau ini saya lebih ininya ke kuliner ya kita cari tidak ada atau makanan makanan pokok organik alami sehat atau lebih ini produsen makanan beku eh, karena frozen food termasuk makanan beku saya pilih makanan beku oke okay, berikutnya jadi teman-teman sesuaikan dengan bisnisnya ya nanti ada muncul pilihan Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Nah, ini kalau saran saya ketik ya ya. Jadi Google Maps ya. Ini untuk mempermudah eh, customer mencari alamat kita dan untuk pencarian di alamat pertama lebih lebih optimal oke okay. langsung klik uh, selanjutnya ini ada alamatnya ada Indonesia ya kita pilih Indonesia karena kita tinggal di Indonesia lalu kita ketikkan alamat lengkap kita toko saya di Jalan Rongga kampus Undi Goba Oke kota Pekanbaru provinsinya tinggal pilih kita tinggal di provinsi provinsi mana ya kode posnya oke okay. langsung selesai selesai kita klik berikutnya oke okay. apakah ini bisnis anda dia akan memberikan dekat-dekat ini ya nah ini ada es station ya saya klik ini aja mungkin ya oke okay. atau kita kembali atau tidak satupun misalnya ya Oke, di mana lokasi Anda? Kita tinggal membuat titik peta alamat kita. Ya, ini Jalan S. Parman. Lokasi saya di sini ya. Eh, di WR Supratman. Ya, pas dekat simpang WR Supratman. Oke. Oke. Apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi ini? Ya, saya juga melayani pelanggan di luar lokasi saya jadi di luar Pekanbaru saya tetap melayaninya karena bisa dikirim melalui paket Oke, tambahkan area layanan opsional. Anda dapat cantumkan area layanan di bawah. Area layanan akan muncul listingan Anda dan mendatangkan pelanggan yang relevan. Ya, akan baru. berikutnya ini nomor handphone silahkan masuk nomor masukkan nomor handphone anda ya kalau situs kalau ada situs baru lihat bagian bawah klik berikutnya terus dapatkan kabar terbaru ingin mendapatkan yang terbaru dan rekomendasi untuk bisnis di Google ya ya aja Oke, okay, next. Oke, okay, selesaikan dan kelola e-listing ini. Anda dapat mengelola frozen food bukan dari Google. Oke, okay, selesai. Jadi, Google Business kita sudah siap untuk digunakan dan sudah selesai kita gunakan. Ya, ini tinggal tulis nama kita aja ya. Oke, okay, teman-teman. kirim oke kartu pos akan segera datang Brojen Food pekan baru, lanjutkan oke teman-teman selesai ini adalah uh, Google My Business dari Google Business saya ini Frozen Food kita tinggal mengedit profilnya ya tinggal ganti-ganti aja ini masih baru Oke teman-teman tinggal masukkan jam bukanya jam khususnya layanannya Oke di sini ada berandanya semua sudah lengkap Oke itu dulu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh